حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہی ہے جو تم میں قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جا سکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو نماز میں کندھے نرم رکھیں یعنی جو نماز کے دوران صف میں داخل ہو اس کو جگہ دے دیں حضرت سہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہترین ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر مخموم دل والے اور سچی زبان والے ہیں صحابہ نے کہا سچی زبان تو ہم جانتے ہیں مخموم دل سے کیا مراد ہے تو فرمایا وہ دل جو صاف ہو بچنے والا ہو جس پر کوئی گناہ نہ ہو باغی نہ ہو نہ اس میں دھوکہ ہو اور نہ ہی حسد ہو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تر خصوصیات کے سب سے زیادہ حامل ہیں اور اسی لیے وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں اور اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری مقدس کتاب ہے جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اسی مقصد کے لیے ہم نے آن لائن قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ذریعے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کم و بیش دو ماہ میں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس انتہائی قابل اور محنتی اساتذہ کرام میل اور فی میل موجود ہیں جن سے آپ اردو یا انگلش زبان میں پاکستان یا کسی بھی ملک سے براہ راست اسکائپ یا ایپ کے ذریعے قرآن مجید گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں تین دن فری ٹرائل کلاسز کی سہولت ناظرہ قرآن بیمہ تجوید و قراءت حفظ قرآن چالیس احادیث مسنون دعائیں نماز وضو غسل دیگر اسلامی مسائل اور آداب جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ ہر عمر کے افراد کے لیے قرآن مجید سیکھنے کا شاندار موقع ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ابھی فون اٹھائیں اور دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کریں جزاک اللہ خیرہ